Today I would like to wish a very happy birthday to my maternal grandmother who turns 81 years today uh, e poi pensavo ai vincitori di Sanremo, questa 72 esima edizione di ieri che sono stati Mahmoud e Blanco con la canzone Brividi e poi pensavo al mio Napoli Calcio che ha vinto 2-0 nel campo del Venezia poi pensavo al World Nutella Day, è un video sulla Nutella che devo caricare penso domani e poi ringrazio Mr. Lynch per questo uh, Day 2 di Weekend Projects, per il Fanwork 3 3, tutto il discorso eccetera ma se volete approfondire i discorsi e i punti leggete la descrizione perché non ce la faccio col tempo purtroppo uh, per cui sì, leggete la descrizione Have a great day!